Bonjour, aujourd'hui un petit tutoriel sur la partie mélodique et la partie improvisation de le Alors une petite mise en garde, la partie improvisation est disponible quel que soit le support. Par contre la partie mélodique, c'est-à-dire que si on veut faire une mélodie complète avec les 12 demi-tons euh, de la gamme, cette partie-là ne sera disponible que sur la version ordinateur. Alors petite précision, euh, bien sûr le est un instrument polyphonique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une partie accompagnement. Donc là, on a beaucoup de tutoriels, c'est la partie la, plus facile. Mais on peut également réaliser un accompagnement plus une mélodie ou un accompagnement plus une improvisation. L'improvisation, c'est une partie qui est très très facile parce qu'en fait, encore une fois, c'est l'algorithme de le qui va vous mettre les bonnes notes sous le bon doigt. Euh, par contre, la partie mélodique, là, ça va demander effectivement un petit peu de travail parce qu'il va falloir de l'indépendance. La main gauche va jouer un accompagnement et la main droite va jouer la mélodie. Et là, effectivement, ce sont deux parties complètement distinctes et on va retrouver un petit peu de difficulté. C'est la fin de ce tutoriel sur la partie improvisation et la partie euh, mélodique. Vous pouvez retrouver toutes les œuvres que je vous ai interprétées euh, dans les jeux, euh, Seis et Cursus, et vous entraîner à essayer de faire un accompagnement à une mélodie. Alors attention, c'est un petit peu plus compliqué. Bon courage, à bientôt